Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματο, οι μαθητέ του τμήματο Γ1 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδα δημιούργησαν βίντεο που παρουσιάζει το ταξίδι τη καρέτα στι ελληνικέ θάλασσε. Παραλία που γεννά τα αυγά τη. Η ένωση των μικρών. Πινακίδε για την προστασία και διάσωση των φωλιών, όπω. Μην αγγίζετε τα νεογέννητα χελουνάκια, διατηρήστε τις παραλίες καθαρές. Βοηθήστε τις τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες. Κινδύνους που απειλούν τη ζωή της. Το φως ενοχλεί τις χελώνες. Η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα είναι ένα ερπετό που αναπνέει με πνεύμονες. Ζει στο νερό, αλλά είναι αναγκασμένη να αφήνει τα αυγά της στη ζεστή άμμο για να εκολαφθούν. Απειλείται κυρίω από τη ρήπαση των θαλασσών, την καταστροφή των παραλίων όπου γεννάει τα αυγά της και των περιοχών όπου βρίσκει την τροφή της και από τα δίχτυα των ψαράδων. Η, θα, η θαλάσσια χελώνα επιστρέφει πάντα στην παραλία που γεννήθηκε για να γεννήσει. Τα χελωνάκια κινούνται προς την κατεύθυνση του φωτός, γι' αυτό τα τεχνητά φώτα κοντά στις παραλίες τα αποπροσανατολίζουν και χάνουν το δρόμο τους για τη θάλασσα. Τα χελωνάκια έχουν πολλούς εχθρούς και ελάχιστα θα καταφέρουν να μεγαλώσουν και να επιστρέψουν στην ίδια παραλία για να γεννήσουν με την σειρά τους τα δικά τους αυγά. Η συχνή αναφορά σε τραυματισμένε θαλάσσιε χελώνες οδήγησε στη δημιουργία των μοναδικών στη Μεσόγειο εγκαταστάσεων περίθαλψη και επανένταξης επανένταξή τους του Συλλόγου Προστασίας της Θαλάσσια Χελώνας Αρχέλων. Η χελώνα καρέτα καρέτα θεωρείται είδος προ εξαφάνιση και προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέννης καθώς και από τη Συνθήκη Σάινς για τον έλεγχο του εμπορίου ειδών απειλούμενων με εξαφάνιση. Πριν από 80 χρόνια, ο πληθυσμό ε, της ξεπερνούσε τις 50.000. Σήμερα, με βία, φτάνει τις 4.000 παγκοσμίως. 对。 τα καλά τα ταξίδι. Να προσέχεις τα μικρά σαμπούλες. Να προσέχεις παραέτα, παραέτα. Καλό ταξίδι, παιδιά, καρέτα, καρέτα. Να προσέχεις να μην τρως σακούλες και να μην τις μπερδεύεις με τις μέδουσες. να προσέχεις καρέτα καρέτα. Να είναι τα χελωνάκια σου, χελώνα καρέτα καρέτα, καλό ταξίδι. Gracias.